El voluntariado en entidades de servicios y defensa de los derechos LGTB es una herramienta fundamental para que las asociaciones sigan funcionando. Ser persona voluntaria es tan fácil como ir a una entidad, conocer cuáles son las opciones para trabajar, los ámbitos donde trabajar y ofrecer parte del tiempo libre hay determinados tipos de voluntariado especializado y semiprofesionalizado, en cuanto a conocimientos requeridos que necesitan formación para ser desarrollados. Por ello, la formación en el voluntariado LGTB tiene un papel fundamental para garantizar su calidad, pero no solo en conocimiento, sino también en valores y aptitudes. La formación puede ser tanto un curso como una jornada de intercambio de experiencias entre entidades, como la del pasado 22 de febrero, que organizó el Casal Lambda y reunió a todo el movimiento LGTB catalán. La darrera jornada, que és la d'aquest passat mes de febrer, eh, vam preten o preteníem un parell de qüestions. Per una banda, eh, en relació al voluntariat, de que coneixessin el conjunt d'entitats a ser possible de tot Catalunya, i van venir, de fet, de tot Catalunya. La jornada sirvió para formar en voluntariado y poner en común todas las experiencias de atención a las personas y activismo que realiza el movimiento en todo el país. Enguany ens semblava que el tema de la cultura doncs, era important i vam convidar a dues eh, mostres de cinema, més enllà de la del pròpia del nostre, del casal, que és la del País Basc i la de Madrid. El año pasado llevaron a parlamentarios y parlamentarias para explicar el proyecto de ley contra la LGTB-fobia y en años anteriores a diferentes persones expertes. El tema del voluntariat format et permet eh, desenvolupar projectes i serveis bastant més específics i més especialitzats. Diguéssim que és un voluntariat una mica professionalitzat. No és eh, jo que sé, no és una persona que sigui educadora social o treballadora social, per això ja tenim altres tipus eh, de serveis que sí que són professionalitzats, però tota aquesta formació, eh, primera que això et permet donar un servei molt més específic. Pel que fa al tema de la formació, no és només, o sigui, nosaltres el, el que no volem és, que, es, és tenir bases de dades, o sigui, persones que tinguin molta informació, sinó persones doncs, que sàpiguen doncs, d'alguna doncs, manera eh, com portar i, i com tractar de alguna manera las personas. Esteban Muros, que es el voluntario que se ocupa del servicio de información y acogida del Casal Lambda, recibió formación específica para tener aptitudes suficientes para su puesto de trabajo. A la Federació Catalana del Voluntariado había hecho diversos cursos. No? hecho cursos cursos habilidades básicas del voluntariado, había hecho cursos de escolta activa, de personalidad, assertivitat, eh, que m'ajuden a una altra activitat que faig, que és l'acollida, eh? que és quan es tracta no només d'informar, sinó d'acollir una persona perquè té alguna preocupació concreta, necessita una informació eh, molt específica, necessita eh, comunicar alguna preocupació. una formación que le ha permitido ocupar este puesto en el voluntariado, en el que la experiencia que ha ido adquiriendo también puede servirle para compartir su experiencia con otros voluntarios y voluntarias para formarlos. Por su parte, Josep Manoyo y Laura Poc habían formado parte del voluntariado del 900 Rosa, que organizaba dos formaciones al año con un total de 80 horas de teoría, prácticas y posterior monitoreo por parte de personas voluntarias más veteranas si bien las prácticas se hacían a partir de simulaciones de situaciones reales y el monitoreo se hacía con casos reales. En este sentido, sus primeres experiencias les dejaron positivamente marcados que era com un moment com molt emotiu, no? que sabies que trucava alguna persona, moltes hi havia una situació de que et demanaven alguna pregunta, així com més tècnica, més informativa, però després s'obria alguna pregunta com més profunda, t'explicaven alguna situació no? i es creava un clima de confiança molt, molt especial. I em va entrar una trucada d'una dona que tenia molts problemes, que tenia una parella seropositiva i ella però tenia més problemes ella. Bueno, em va colpir molt, va ser una trucada molt llarga, d'escoltar moltíssim temps, doncs igual durant quasi mitja hora, i recordo que aquella trucada és la... Si hagués de dir una de les, de les trucades que, que, que en el temps que he estat al, al telèfon em quedo, aquella, perquè després de mitja hora llarga de, eh, parlant amb mi, eh, em va donar les gràcies perquè jo, per, per haver-la escoltat. No? Sí que a nivell personal m'aportava molt. No? Jo crec que eh, hi havia una part com de fer comunitat que, que no havia viscut així, com amb una causa comuna, no? Veníem aquí tots i totes amb un sentit i amb una missió i jo crec que això ens unia de manera especial, no? I això s'hi afegia la tasca de les persones que et trucaven i que senties que podies acompanyar. El voluntariado sirve para crear comunidad, colectivo y genera valores de solidaridad y ayuda mutua y experiencias compartidas. La formación tiene un papel fundamental para poder dar respuesta a las necesidades de un colectivo como el LGTB que cada vez está mejor organizado.